Okay, jetzt geklickt. Jetzt steht dort Einrichtung Ihres Meetings. Yes, wir sind live. Juhu! <laughs> Mal schauen, ob das hält. Wir hatten <laughs> ein paar Probleme in den letzten Tagen. Hallo und guten Morgen zusammen. Lea und ich hier schon wieder im Sinne von, ähm, von der Coaching-Ausbildung, worüber wir sehr wenig reden in der Öffentlichkeit, aber wo wir täglich am, am im Doing sind. Und heute wollen wir über die Freiheit sprechen, die du bekommst, ähm, online zu coachen, aber als Transformative Coach auch noch eine andere Freiheit, die wir bestimmt auch ansprechen. Und zwar aufgehängt auf ähm, Living Like Doug. Und das ist eine Story, die ich äh, Lea mal erzählt hat. Und das ist jetzt mittlerweile so ein, ein Insider-Spruch, ähm, ja, den wir immer wieder nutzen. Und zwar, als ich noch angestellt war, ähm, habe ich sehr streng gearbeitet in einem Büro. Ich bin jeden Tag ähm, ins Büro gefahren. Ich hatte diesen, diesen Weg zu fahren nach Frankfurt von Epstein. Ich bin reingegangen, ich saß den ganzen Tag in, in Büro oder mit Kunden und ging dann 20 Uhr, manchmal 22 Uhr wieder nach Hause. Also mein Leben war dieser Kasten mhm. eines <laughs> Büroraums, <laughs> wo ich gefühlt 15 Jahre immer gefesselt war, so jetzt um das Ganze zu übertreiben. Und weil wir so großzügig viel Urlaub in Deutschland bekommen, hatte ich doch die Möglichkeit, ab und zu auszubüchsen und in den früheren Jahren, wo ich nach Deutschland gezogen bin, ähm, bin ich sehr, sehr oft nach Amerika äh, gegangen, äh, wenn ich die Freizeit hatte. Und eine gute Freundin von mir ähm, hat uns immer empfangen, als wir in Atlanta waren. Wir waren in verschiedenen Städten, aber in Atlanta waren wir ganz viel. Und sie hatten ein großes Haus und einen Hund und eine Katze, damals äh, noch keine Kinder. Und ihr Mann, den ich auf meiner Hochzeit kennengelernt habe, ähm, hieß Doug. Und Doug war so toll, weil wir sind immer rübergefahren in Urlaub und wir standen in der Früh auf bei ihnen zu Hause. LaDonna war schon in der Arbeit gefahren und Doug hat uns begrüßt. Barfuß, in Shorts, mit irgend so einem ungebügelten Hemd, ähm, ja, willige Haare und eine Ka ein Kaffee für uns beide, die er aus der die dreckigste Kaffeemaschine der Welt geholt hat. Er hat das Ding nie geputzt. Ich habe das immer dort geputzt, wenn ich da war. Fast gegen seine Religion. Und wir gingen dann auf dem äh, Außendeck und da gab es so ein äh, Feuer, eine Feuerstelle. Und egal welche Jahreszeit, er hat die Feuerstelle angemacht und wir haben gemütlich geredet und gefrühstückt und solange wir wollten, wir hatten nie das Gefühl, dass Doug es eilig hat oder dass er irgendwie an seine Arbeit <laughs> gehen muss. Und irgendwann mal haben wir unseren Tagesausflug gemacht und dann ging Doug nach unten in seinen Keller und er hat telefoniert. Das war im Jahr ähm, 99, 2000, 2001, so, so Anfang dieser Zeit. Er war Anzeigenverkäufer für eine Zeitschrift und der konnte seine Zeit frei einteilen. Der war nicht ähm, gebunden an irgendeinem Ort oder eine Zeit. Und Doug hatte für mich äh, gefühlt also ein Millionärleben, wie, wie Lea das manchmal sagt. Er, er, es war so frei. Und dieses Sein von ihm hat mich immer inspiriert. Und ich, das, das Bild von seiner Arbeitsweise hat mein, mein Wesen nicht verlassen sodass ich, als ich mich selbstständig gemacht habe, wusste, vom ersten Tag an, ich wusste nicht viel, aber ich wusste, ich werde alles online machen, sodass ich ortsunabhängig arbeiten kann, zeitunabhängig arbeiten kann, barfuß mit meinem Kaffee wie Dag. Und das ist ähm, meine Dag-Geschichte und ich spiele den äh, Ball an Lea über. <laughs> Sie wird bestimmt mit dem noch gehen. Genau. Ja, und das ist tatsächlich so. Ich erlebe ein Duck-Life. Ich fühle mich reich, <laughs> wie, wie Millionär Doug. Wir sagen, er sei Millionär, wir wissen es nicht so genau. <laughs> Aber ähm, ich habe tatsächlich von ähm, draußen gecoacht, also vor Ort, Workshops gehalten, in, den Schulen, an der Hochschule die Menschen getroffen in den Retreats. Das war wunderbar. Ich habe es geliebt. Ich liebe es noch immer. Mhm. Aber heute kann ich wählen, ob ich das tun will. Mhm. Und ich bin wirklich innerhalb eines Jahres zum, zur, zum Online-Coach geworden. Mhm. Und wenn mir das jemand erzählt hätte, hätte ich es nicht geglaubt. Weil ich bin weder technikaffin noch ähm, finde ich diese Maschinen total anziehend. Aber unsere Arbeit ist tatsächlich online möglich und ist genauso transformativ wie vor Ort mit dem Mensch zu sein. Und das hätte ich tatsächlich nicht in diesem Ausmaß geglaubt. Und was wir tun, ist wirklich auch mit unseren Coaches, die wir ausbilden, wir haben eine Online-Ausbildung. Mhm. Das bedeutet, wir treffen uns online. Shelia ist total technikaffin und online-affin. Und durch mein Wissen aus der Pädagogik, aus der Erwachsenenbildung, kreieren wir auch tiefgreifende, berührende, nahe ähm, Stunden, Ausbildungseinheiten, die, die sich für unsere Leute anfühlen, wie wenn, sie, wenn wir zusammen irgendwo wären. Und parallel dazu lernen sie, das online zu tun, mhm. weil sie in der Ausbildung die ganze Zeit dran sind. Du lernst das Know-how, um das umzusetzen, plus diese Aspekte, die eine Konversation, ein Coaching transformativ machen. Das mhm. ist natürlich der Hauptteil. Und je mehr du aus diesem Raum heraus schöpfst, entwickelt sich tatsächlich ein Duglife auch für dich. Mhm. Ich habe ein Duglife. Ich sitze tatsächlich auf der Bank ich genieße die Sonne. Mhm. Ich kann in den Bergen sein. Wir dürfen das in der Schweiz. Das ist mein totales Privileg, das bin ich mir bewusst. Ich kann von dort coachen, ich kann von dort lehren. Und dann mich wieder auf die Skier stellen und kurz den Berg runtersausen. Verdammt nochmal, das hört <laughs> sich doch nach einem Millionärs-Lifestyle an. Und nicht im Sinne, hey, wir haben das Ding, dass du viel Geld verdienst. Nein, wir haben das Ding, dass du innere und äußere Freiheit erleben kannst. Mit diesem Beruf auch, den wir über alles lieben und immer noch den allerbesten finden auf ja. der ganzen <laughs> Welt. <laughs> genau. Ja, ja, du sprichst das gerade an, Leonie. Ich greife den Ball kurz auf, weil wir haben begonnen mit der äußeren Freiheit, ja, also die, die Möglichkeit, dass, dass, dass dieser Online-Beruf, wenn du ihn online aussuchen möchtest, äh, dir ermöglicht. Die innere Freiheit. Genau, du, du kannst ihn auch. Du kannst eins ihn zu eins übrigens. Das ja. ist wichtig, genau. Ja, mhm. aber viel mehr ist in dieser Zeit diese innere Freiheit, die du gewinnst, dass du dass du merkst, dass du schon reich bist auf allen Ebenen deines Lebens und dass du von dort weg beginnst zu spielen, hinauszugehen, Dinge in der Welt zu kreieren, Menschen zu helfen. Das ist ein ganz wesentlicher Teil, weil ich bin jetzt selbstständig seit zwölf Jahren und es gab einen Teil in meiner Selbstständigkeit, ich war geografisch und zeitlich unabhängig aber ich war in innen überhaupt nicht frei. Das heißt, ich konnte noch so ähm, von Italien aus, äh, von meinem Haus oder von <laughs> irgendwo unterwegs sein. Aber wenn du nicht im Innen schon merkst, wo deine Freiheit herkommt, mm. das ist der zweite Schlüsselteil, mm. um, um dieses Tag-Leben zu leben. Und das ist auch mit in, in der Coaching-Ausbildung mm. drin. Das hm. ist der Hauptbestand. Der, genau, das ist das Kern. <laughs> Wir, wir haben Duck Lives, weil wir dieses, diesen, dieses Wissen, diesen Kern, diese, dieses wieder dazu erwachen, dass alles da ist, erleben. Mhm. Und mit jedem Tag mehr und mehr, wirklich. Mit allen Herausforderungen, die uns auch das Leben stellt, mhm. von dort heraus agieren zu können, ist wahre Freiheit. Ja, absolut. Und das wünschen wir uns für dich für deine Kunden, wenn du später mal Coach bist. Ähm, das ist das schönste Geschenk, das jeden Menschen erleben kann, diese innere Befreiung. Und wenn du heute irgendwas gehört hast, was dich ähm, ja, angesprochen hat, was deine Augen leuchten lassen hat, dein Herz aufgehen lassen hat, und du fragst dich, ob die Coaching-Ausbildung für dich das Richtige sein könnte, ich poste den Link unterhalb von diesem Video zu der Seite, wo du dich über die Coaching-Ausbildung informieren kannst und gleichzeitig unsere E-Mail-Adresse. Das ist noch wichtiger. Ähm, schreibe uns mhm. an, wenn es dich interessiert. Wir sprechen dann zusammen zu dritt und ähm, gucken gemeinsam hin äh, in einem Klarheitsgespräch, ob die Ausbildung für dich was sein könnte. Und wir freuen uns sehr, dich kennenzulernen, wenn es dich interessiert. Genau. Und jetzt gehen wir Kaffee trinken <laughs> draußen. ich gehe tatsächlich raus heute. <laughs> <laughs> tschüss. Genau, tschüss. Tag zusammen. Ciao, tschüss. Ciao.